you Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Seperti biasa, kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami, saya mengucapkan selamat datang. Dan kalau anda dah subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan terima kasih. So, kalau anda belum lagi subscribe, tekan button subscribe sekarang ya. Tekan button subscribe dan memang tak akan ada kerugian kalau anda berbuat begitu. Dan kalau anda nak follow kami secara lebih dekat, artinya anda nak dekatkan sikitlah Ah, anda dengan Blaster Mania jangan lupa untuk tekan butang loceng tu sekali kerana butang loceng lah notifikasi daripada YouTube apa-apa update, upload, apa pun yang kami buat di YouTube anda akan mendapat notifikasi daripada YouTube kalau anda dah tekan butang loceng tersebut ya. Okey, hari ini kita ada lagi unboxing dan mode pada hari ini memang eh bukan satu, dua. Memang macam ni punya. Daripada dia punya kualiti uh, ah, body dia lah, artinya finishing dia memang brand ini memang dah terkenal lah dengan uh, kecantikan dia selain daripada Kublai lah so saya rasa model uh, ataupun brand daripada apa yang kita nak buat hari ini memang selain Kublai dia yang kedua lah memang cantik ok jom kita lihat apa yang ada pada hari ini ah. ah. ni dia Okey, So uh, sebelum ini nama dia panggil Li Hui lah dan memang dia under company Li Hui lah. Kalau Li Hui anda tak tahu siapa, Li Hui adalah pengeluar kepada Chris Vector. Sekarang dia dah tukar nama sikit. Dia panggil Wei Ke Tu ke Wei Ke Tau. Saya tak tahulah kenapa dia tukar tapi saya panggil dia Li Hui saja ya. Okey, model hari ini Li Hui punya. Saya panggil Li Hui saja. Li Hui SIG 552. Okey. Ha. Uh let you experience different feeling, have more fun. Setiap kotak dia ada upgrade version, cantik. Okay, kotak dia dah nampak lagi lagi keras lah, lagi cantik. Dan model SIG 552 ni memang saya rasa design dia dengan size dia di tangan memang sesuai benar lah. Memang cantik. Saya suka lah. Li Hui memang tak pernah mengecewakan lah. Jom kita lihat apa yang ada dalam kotak. Ha, eh, sorry fans yang kena tengok dulu kan. Nah, macam ni. Nah. Ah, ini kotak dia. Okey. Jom saya explain sikit ataupun keluarkan satu-satu ah. Yang mula-mula ada user menu seperti biasa user menu dia ada ajar cara nak masukkan Mac. So masukkan Mac dia ala-ala macam style AK lah. Anda kena sengitkan sikit, tolak belah kiri dulu baru masukkan belah kanan. Okay, lepas tu dia ada cakap dia punya uh, endpoint ataupun iron sight dia boleh adjust. Dia boleh foldable. Fuh, cantik siap boleh foldable lagi. Lagilah nampak tactical kan. Lepas tu cara uh, nak masukkan battery. Alright. Apa lagi yang ada dalam kotak? okey seperti biasa juga Li Hui ni sebenarnya dia tak cukup prihatin lah. Ataupun saya kata tak cukup prihatin lah kerana mereka tak bagi battery ya. Apa yang ada? Barang penting, sebelum mata keselamatan ini kena ada sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Okey. Dia ada bagi muzzle, muzzle, muzzle satu ataupun flash hider yang besi ke ni. Ah, ha, besi. Lepas tu ada sling, sling ni hmm, cak ayam sikitlah. Tak apa kita jangan tengok sling. Uh, ada botol, <laughs> botol kita. Lepas tu ada mag, Mac. Mac dia memang uh, boleh artinya kepitkan salah satu lagi Mac ataupun dua Mac, tiga sekali boleh buat. Dan ada jawbor sedikit dah, 7 ke 8 mm. Dan last kita punya hero. Oh. Oh yo. Oh yo. Huyo. <laughs> habis-habis huyo. Sebab memang wow. Licin. Dia punya perasaan di tangan ah. Wah, dia punya grip pun dah sedap. Oh, ini licin. Wah. Tengok tangan saya macam apa ni. <laughs> dah tak tertahan ah. Oh, memang licin ah. Sedap ah. Oh, perasaan di tangan. Ngam-ngam saja. Dan dia boleh lipat. Oh, nampak tu. Dia boleh lipat lagi. Uyo. Ui. Wah. Tapi macam tak berapa nak masuk lah. Eh? Ah. Dah dapat detect kelemahan sikit ke sini. Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, memang ketat. Tadi saya masukkan di bahagian bawah. Di bahagian bawah. So, dia macam tak ketat lah. Tengok keluar je. Sebenarnya atas sikit. Ah, macam ni. Baru ketat. Ah, sorry ya, Lihui. Huh. Lepas tu Saya tengok rupa dia dah cukup cantik lah okay. Nampak sangat menarik lah uh, Perasaan di tangan memang best okay, Ada lagi ni Wah. Okay, jom kita tukar angle Dan kita sama-sama lah Kita lihat dia punya kecantikan dia Finishing dia memang dah macam top lah Okay, jom kita lihat Okay, so ini pandangan kita macam ni pula lah Angle lain. So kalau anda boleh nampak dia memang licin lah uh, Memang licin Okay, kita mulakan dengan Mac So Mac dia memang anda boleh sangkutkan satu lagi Mac di belah sini Dan juga belah sini Ataupun anda boleh sambung lah banyak-banyak Kalau anda ada Mac yang sama banyak-banyak lah Sebab dia boleh uh, Artinya dia kepik lah antara sendiri ni Dan tempat nak masukkan jailbore di sini Tarik daripada bawah Okay Ruangan ni kecil sikit, susah nak masukkan gelbol lah kalau anda tanpa corong-corong ataupun muncung yang tirus. So, ni satu macam kelemahan sikit lah. Tapi, okey lah. Right? Dan kita tengok blaster ni pula ya. SIG 552. Okay, ini saya dah masukkan dia punya flash hinder lah. Memang besi, dengar. Ah, okay, dia punya inner, inner, inner, inner. Saya boleh nampak, anda dah boleh nampak. Inner dia memang daripada aluminium dan yang ni daripada nylon body dia nylon nylon body dia memang nylon banyak tetapi memang ada part-part yang besi juga so di sini tempat masuk bateri anda boleh nampak kan sambil-sambil tu kita tengok dulu ada rail di belah bawah dan belah atas sini ada tulisan SG552 ok dan ha, ni pun daripada nylon lah ni nylon tapi dia boleh pusing-pusing dia boleh dia adjust okay. ha, ni grip dia licin dan ini ha, ini besi ha, dia punya trigger pun besi trigger guard pun besi ya. ni memang besi dan kalau anda perhatikan dia punya selector Ah, ini memang dia lebih daripada uh, mode yang biasa artinya biasa kan ada save ada semi dengan auto kan yang ini dia save tak boleh tekan Lepas tu dia ada semi satu-satu Dia ada burst sekali tiga Dan auto ha. Siap dia ada burst mode ha. Kita tengok dia punya bat ha. Ni licin Bahagian ni sedap Kalau ada pegang macam ni kan Sebab dia licin Dan dia memang solid lah Seketul Padat Dan kalau nak fold kan dia tekan yang ni ha. Dan di sini anda boleh nampak Kalau nak tukar spring Senang saja Tukar daripada sini saja Okay Nah, dia punya part ni menarik, nampak cantik. Okey, sebelah sini boleh kiri kanan fire selector dia pun boleh pusing ya. Kiri kanan. Dan di sebelah sini ada tulisan juga dan yang ni nah, charging handle ni besi, batang ni besi tapi dia tak ada blowback. Ha itulah yang kelemahan dia sikit, tak ada blowback. Okey. Right. Sekarang saya masukkan bateri sebab dia tak bagi bateri so kena cari bateri dan buka dulu chamber dia senang saja. Ni ada satu switch kan tolak dan tarik ke atas. Tolak, tolak ke sebelah sana dan bawah ni tolak ke atas. Ha. Ala-ala macam AK punya chamber lah tapi dia luas sedikit lah. Kalau 11 watt boleh jugalah agak-agaknya cuma kena adjust-adjust sikit lah dia punya wiring tu saya try masukkan bateri 11 volt lah ini 11 volt memang dia tak bagi bateri ya so anda kena cari bateri sendiri hmm, ni ha tengok ini inner dia nampak besi boleh ke tutup harap-harap boleh try ya kalau tak boleh kena bagi bateri kecil ah dia sangkut dia macam tak habis lagi sebenarnya tapi boleh lah boleh lah kita shoot blank dulu lah okay. sambil sambil tu kita masukkan mag dia okay. sebenarnya tak habis tutup lagi bateri tu saya tak adjust betul lah kot. kena adjust betul-betul tapi kita try dulu okay. first kita try mag prime ada tak mag prime oh ada alright lepas tu safe kalau ni safe ah, memang tak boleh tembak ini semi sekali. Ada huruf satu tu kan nampak? Huruf satu. Kalau sebelah sini lebih nampak satu. Dengar. Ah. Oh, trigger respon bagus tapi dia tak ada blowback. Hai, sikit lagi. Jadi complete. Okay, sekarang burst lah. Dia tulis tiga nampak? First tu satu, lepas tu tiga. Tiga ni... Ha, sekali tu tiga biji lah burst. Dan auto. Oh, bunyi boleh tahan ah. Okay, nice. Alright. Uh, saya try timbang dengan ukur. Lepas tu, kita pergi kepada FPS ah. So, jumlah keseluruhan panjang dia. 73 cm. Ah, panjang juga. Kalau dia dah lipat. Tactical sikit, dia dah lipat dia dah lipat hmm, sampai sini lah saya kira 50 cm dan berat dia pula berapa berat termasuk bateri ya boleh nampak nampak tak 1921 gram hampir dua kilo dengan perasaan di tangan dia memang compact lah dia rasa compact dia rasa best memang kalau anda berbajet dapatkan SIG yang ni memang saya rasa cun lah Okay, so saya pergi kepada close up sikit Dah close up nanti saya test FPS Okey, kita di sini untuk FPS testing ya. Dan saya dah masukkan gelbo dalam ni kalau anda boleh nampak. okay ini adalah gelbo daripada Samurai ya, Meteo. So 7 ke 8 mm. Kalau anda picit dia memang pecah. Tak bahaya ya, picit pecah. Ya. Alright. Kita reloadkan dia kepada SIG kita. Alright, dan disebabkan dia ada Mac Prime, kita primekan dia dulu. Alright, saya try shoot sikit Okay, jom kita mulakan dengan semi ya Ini semi Wow, wow Okay, consider uh, hebatlah juga So sekarang saya try auto. Yang sekarang saya guna ni bateri 11.1 watt lah. So dia memang uh, laju lah. Okay. Dapat dalam rate of fire 19 biji 1 saat lah. Kalau average saya tengok di sini hmm, rata-rata hmm, lah sebab dia ada yang pecah, ada yang slow. So rata-rata 2728. 28 lah kebanyakan 28 283 282 281 285 ha, memang around 28 lah FPS dia so barang lihui finishing cantik ada burst mode ada um, mag prime dengan FPS pun tinggi so consider hebat lah ni saya rasa yang pecah-pecah ataupun yang record ataupun dia punya data ni pelik-pelik sikit kerana dia dah terkena kepada belakang lah dinding sebab tengok dinding tak jauh je ha, dah sampai dinding lah dia kena dinding dia lantun balik yang sepihan-sepihan tu ok kita jumpa lagi ataupun kita jumpa balik di belah dalam ok so macam mana performance dia 2728 fps dengan ada semi ada triburst, ada auto, ada Mac prime, finishing yang cantik memang menarik lah, boleh lipat lagi oh. saya rasa ni memang antara model yang patut dipanggil recommended lah daripada Blaster Mania ya harga dia pun macam tak adalah tinggi sangat cuma satulah kekurangan dia iaitu uh, tanpa blowback dan bateri chamber yang ni kecil sikit anda tak boleh menggunakan uh, bateri 11 volt yang biasa yang panjang tu okay? dan selain daripada itu memang bagi saya model ni memang cukup cukup cantik lah memang menarik lah alright so kepada anda semua yang belum lagi subscribe kepada channel kami subscribe sekarang ya subscribe sekarang dan selepas subscribe dah ke belum? dah kan? Ha, anda semua ni memang dah demam giveaway kan? Tak lain tak bukan giveaway lagi ya. So disebabkan model ni direcommended sangat, so dia punya peraturan kita up sikit, up sikit ya. Daripada 1000 like, 1200. Okey, 1200 like dalam masa seminggu. So kita bagi giveaway model Li Hui SIG 552 yang ni. Okey? Dia lah 1200 dan apa yang anda perlu buat memang anda perlu komen sama macam video sebelum ini komen Sean saya nak blaster ok kena betul uh, spelling dia Sean dengan kena betul spelling dia untuk blaster ok dan tanpa kita bercerita panjang kita mengakhiri video ini dengan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!